będą grali? Będą grać. O kurwa. należy do targówka. Bramka jest. Eee, eee Kiepuszeczki i Serek to znają. Bramka. Eee, no Patrz, ale my żeśmy, 2 0. Ale my żeśmy grali, rozumiesz, jak oni się Wyklasz. Wyklasz. Tak. To. Możesz, kurde. O, 19 sam. No, trzecia. Czego, nie nie znasz go? Nie. Nie. Wy jak poszedłem z tobą, to ty się poradziłeś tam. A, brama. Brama, no pewnie. Tylko serek to u mnie. Trzecia bramka szybko. od pierwszego. Ale to ci ale to mówię. Aero teraz też działa. Ale to zanim dostanie kartę, człowieku, Aż to się nie kupuje. Piąta bramka. Tak, piąta bramka. Łęcki? Łęcki, tak. Znowu ten sam. Tak. 10 tak. na pewno. Dobra, 50 na piąta. O kurwa. Czas, czas! A co, jest przełączone na siebie? Zapomniałem, tak. O kurwa. Który? 11. Muszę się zastanowić, gdzie w środę mają nas. No właśnie jest... O kurwa. Irlandczyków. Zaraz podać! No nie, proszę. Narska. ale była kicha. I terroryści też. O kurde. Brawo! Nie ma dziupa i